asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idiin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashiin farxii nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxii kukin hay asxaab maanta farxii maxaa idiin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaa idiin wadaa bardhayar oo casriyar oo fudud oo aada iyo aada u macaan dhadhanaanka adduunka ay ka shidan tahay maanta inta waxaa ku haystaa bardho ujeediin kiili inus waaye ma fahanteen familiga dhan ninka dhargaana la rabaa <laughs> intana cagaystaa biyo digsi aad biyo kusoo shubtay dabkaa soo saartay hadda waxaan ku darsanaa casbo yar fadlan hadaa ku cusubtaa janaalka subscribe saar gambaleerkana furo suu kuugu soo dhaco video walbo cusub aan soo gelisho laag saar comment qurux badan hoos noogu soo qor sii shaar garay videogeena haddaa ka heshid asxaabtaada la wadaag waa kaasa walaalahayga iyo soo dhadhawaada dhammaantiin hadda waxaan kusoo darsanayaa wax oo cusbe cusbada iyo biyaha inay kusoo karaanaa rabaa bardhada waa soo fiiqaa daarteedna iyadoo qubkeeda qabtaa ku saari kartaa wax cunays eh, ma lahan laakiin anaa saana ila fudud saanaa jeclahay mar walbo ama inaan jarjaro haddaa caadi u sameynayana waa jarjaraa warwareegaa u jaraa saa jeceshaha u jarjaro ama u fiiqo ani hadda waxaan usoo fiiqay fudeed camal howl fududeen ma marka ansaa rabtaa yeelan kartaa waakaasa walaalahayga soo dhadhawaada dhammaantiin insha allah hadda waxaan sugaynaa intay noo soo karayso markay barada noo soo karto kadib aan sameysanayna insha allah isla socod wanaagsan asxaawakna baradhadii waa kasoo dejiya saxana kusoo shubay waa ujeedin waa bisishahay hadda waan jarjaranaynaa laakiin ka hor waxaan sameynayaa abaabtii hee lagu sameyn lahaa ma fahanteen inta waxaa ku haystaa coob iyo half bur ah because baradhada waa badan tahay saas darteeda aa koob iyo haaf ugu soo dhigay waa isla fahanaa umaleyna aan kusoo darayaa sacfaraan jeediina umaleyna sacfaraana kusoo daroyaa kalarka daaribta inaad kagu bato hadda waxaan umaleynaa wax yar oo igu yaryahay waa kana haddana haaf yar kale aan kusoo daray waxaan kusoo darayaa cusbo cusbo hadda cusbo yaraan kusoo darayaa ujeediin qiyaastaada waa taqaanaa soomaa qiyaastaada ku darso intaas maka badinaayi hadda soo qasayaa daar ku qaso laakiin waxaan jeclahay gacanteeda inaan wax walba gacanteeda ku qastaan jeclahay waa kan asxaabey lightkaasaaide ee kalarkiisa ma arkeysiin laakiin dhib malahan lahan markaad duba arki doontiin insha allah bardhadase kusoo baxdo waa kaasa soo qasay asxaabey waa hadda bardhada waa jareynaa hadday weyn tahay dhexda saas ugu dhufo haddana kusii kala dhufo sida ikeysi ama kala weyne adala waasaa jeceshahay hadana ku dhufanayo saasaan ka dhigaa dhammaanteed qaarkood basbaasaan marinaa qaarkoodna waa iska dhaafayaa insha allah bardhada saa-id bajaqaa ka dhigin kariskeeda haddii kale waa kaa halaabe inta ku ridayaa because ciyaalkaa u sameyn rabaa ma fahanteen qaarna waxaan ka dhigaa basbaas waan isla fahanaan filaa qaarna basbaasaan ka dhigaa qaarna basbaas la-aan asxaaga ujeediin hadda haddana qaybti kala jarjarooyaa saana kusoo dhameynayaa inshaa allah markaad soo dhamay jarjartaanka kadib basbaaska markaa marinaaya idintusaa isla socod wanaagsan asxaabi waa kanaan waa soo dhameeyey kan dhexda la ku dhudhuftay micnaha saddex afar qayb ma ka dhigin mafahanteen saas markay tahay saas markay tahay la dhexda ku dhuftay bis because badhada waa yaryaree dad waaweynaan u rabaa maaha marka waxaa sameynaa saasaa leeyahay mindidii ilaa hoos ma geynaysid saasaa leeyahay ujeediina malena basbaaska soo marina hadda marka basbaas gaduud waaye basbaas etoobiyaan saa u taqaana yaa Lemeš, lemarna na casa. Gente, não amarena. waa kaasa dhexdiisaasa ugu mariya basbaaska haddana mid kalaa sidii yeelaa laakiin asxaabi haddana qeyb kala sida yeelaya saas la yeelaysaa saa-id umujeexin waa ujeediin saana kusoo dhameynaa insha allah markaasoo dhameeyo oon dubaya isla arkeyna isla socod wanaagsan asxaabi waa kanaa saliida dabka soo saartay karaayda aan dabka soo saartay saliida kusoo shubtay raali naqda waa kanaan bardhadii ilmaha horumarsiina insha allah teena waa dambaysiina tan dadka waawen waa dambaysiinaya oo basbaas kale markaas inay isku dhex qaldanto marebi marka saas waaye waxaa sugeynaa intay noosoo kullaanayso kadib waa idin tusayaa la socod wanaagsan halkana haddaan kusoo shubayaa saaid noosoo kullaano u ridiin bardhada kusoo walaaqu yaalay burka kadib aa kusoo ridoyaa waa fahanteen aan malaynaa walaalahayga சரிங்க sii loo kala yaryar iyo sii loo kala waweyn yahay aa loo kala cunayaa ma jirto hadda gudgudinayaa صف يعني كرطاطة وقرقود مقطط قرقود قد اسمه بانا بس ريدا قاريسو وفي قد اسكد يسرعون على قدنا ان شاء الله هسا وجديد سوسو بالفتاء ديار واية محاربة قريب إني سوسو نحطه aa aragtiina umaleynaa saas inay soo noqoto waad dareemaysaa markay soo karto ay soo guduudinaysaa waa ka bibixinaya aan ku ridoyaa baasta insha allah saana kusoo dhameynaa insha allah markaa dhammaantood soo dhameeyo aan isla arkeenaa asxaabteyda asxaab waa maasha allah bardhada duwitaankeeda soo dhameeyey waa kaas saasee kusoo baxda ujeediin quruxdeeda iyo dhadhankeeda qofkii dhadhamiilaa ka sheekeyn karo maasha allah anaa hore idinku soo dhadhamiye oo u sameysta ciyaalka mar walba iyo dadka waaweynba ah oo u sameeya casriya ugu dhigaa marmarka qaar maasha allah waa ujeediyiin see kusoo baxday qurux yaa bow nooca nooc basbaaska waaye ma fahanteen kaasa waa ujeediyiin nooca nooc basbaaska waaye nooc basbaas la-aantana waa idin tusaaya insha allah qofka basbaas jecel qofkii basbaas aan jecleen ayaa isaga leh waa suu jecel yahay nooca basbaas la-aantana waa tanaa hakaasa noocii basbaas la-aanta oo ciyaalka aan siin rabay waa kala fahmayaa marka nooc basbaaska waa weyn waaye nooc basbaas la-aantana yaryariis waaye waa fahamteena umalaynaa maasha allah intan waxaa ku haysanaa basbaas shidni aan soo sameeye oo ujeedin haddaa ubaahantiin asagana isagana waa idiin soo gelinayaa insha allah maalina idinka faa-ideynaa waa ujeedin maasha allah galabta dhadhanaan ay kashidantahay ka shidantahay mis dhaadeen maasha allah tabaaraka araxmaan waa kana asxaabee ilaaha noo daaweeyo intii haysata ilaah siyaadii inta haysanina ilaah siiyo aamiin yaa rabbi waa asxaabteeda qaaliga insha allah halaga faaiideysto faa-iideysto intii taqaana way taqaana inta aqoona ka faa-iideysato insha allah ka faa wacan yaa ya fadlandaa ku cusubtaa janaalka subscribe saar soo dhawow gambaleelkana furo si kugu soo dhac video walba cusub aan soo gelsho laag saar commenti qurux badan hoos noogu soo qor asxaabtii hore noola joogta iyo inta cusub waa soo dhaweyneynaa dhammaantood soo dhadhawaada antaa videogeena ka heshiidna asxaabtiina la wadaaga intaasna codsi waaye insha allah intaan ku kulmi doono kulankan iyo kulananid ah ama video cusub intaa idinka soo gelin doono hadduu ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo bye bye asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu